ook de afgemiddelde ervaring in willen hebben. Dus blijf door de kerk. Erbij is Oh, jammer! Stik hem ze Ja, zie ik ervan. Extreem op de laag bij, extreem. Zo je بہترین انداز میں پریشانی والوں کا اور پھر جب یہ میلہ کرواتے ہیں لاجواب ہی کرواتے چلیے جی نیوز یہ ہے لیکن آپ لوگ بازی لے گئے चारण सागेगी शीशे पर dua चारण Noman dari very good ball good come back इस बॉल का along with Mr. Stakita. Norman Ellie. Ajwayo, baru and our viewer to welcome. On the outside with the right, Abrahamson. The lead wide cover, good off. Selamat Sedia outside the runway Nebule Nebule Char Char saja Demon Back on Martin Kutschatjakis, como é que é outstanding shot. Inter Marcin. Good ball. Almost too much pace. Aproximando da chama grande, paisando na chama grande. Nome. Peraí, peraí, peraí, peraí. Vamos furar já. Ui. Muji Khan, Sri Lanka. Selamat datang, sampai jumpa. Amigos. Lång, lång på båda sidorna ska jag satsa. Bromsa på Charms Charms. What a good shot that is. What a good shot that is. उसमें तो अभी स्विमिंग हुई है और रन भी मिले गए तो इस मरतबा کہ ایسے نہیں گرے گا پکڑے گئے قمر نو نشانی میں جو مصنوعی روشنیاں ہیں ان کا آج شاندار سے افتتاح ہوا ہے تو ماشاء اللہ شکر الحمد للہ زبردست two minutes. What a shot is that? Cover, two passes, two runs, zero for the. is a ball, most of real. What's the deal? Clark and Max. आज जो पहले बैटिंग करते हुए बैरम शहीद कलाम ने بہت بہت بہت شکریہ شکریہ خان خان بکلی سے اسی طرح تھوڑے گئے پکڑے گئے دوسرا پٹھان برادر بھی آؤٹ وکٹیں گر چکی آپ کے لیے اعزاز ہے باقی جو ہار اور جیت ہے وہ تو ہوتی ہے اس مرتبہ چھ رنز کے لیے بڑھیا کمال کمال اور اس اوور کے بعد سر اوور رہ جائیں گے پانچ وکٹیں دو ہے اس اوور کے بعد تیس بالیں باقی رہ جائیں گے ون سیونٹی نائن کیا تھا مقررہ بیس اوور میں ٹیم بینم شہید نے اسمارٹ بائنر ہے جو ہے گیم نکل گئی ہے فائن لیگ باؤنڈری کی طرف فلڈر ہیں گیند کے پیچھے ریس ہوئی ہے بال اور فلڈر کے درمیان اور فلڈر نے ان اینڈ یہ ریس وہ کرکٹ شانی آؤٹ دیٹس اٹ مبارک باد جی مبارک باد ملک اخلاق احمد نمان نیازی اور آپ کے یونٹ کو آپ نے لیا والی علی خان تیس ہزار روپے ٹورنامنٹ کمیٹی کے لیے دو ہزار روپے کمیٹیٹر کے لیے بہت شکریہ جی اقرار شاہ